ਨੰਬਰ 5 ਟੈਪ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥਾਪ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਫਿਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਥਾਪ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅਜੀਹਾ ਕਰੋ ਹਰ ਪੈਰ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਥਾਪ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਹਰ ਲੱਤ ਨਾਲ 15 ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਥਾਪ ਮਾਰੋ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਸਰਤ ਵੱਲ ਚਲੋ